Merhaba Netscape takipçileri. Yeni oyun videosu Minecraft'te karşınızdayım. Her pazartesi günü Minecraft gelecek. Umarım keyifli bir video, keyifli bir seri olur. Keyifli bir seri ve video olmasını diliyorsanız, videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarıma likelamayı unutmayın. Şimdiden e, likelayan parmaklarınız ve abone olan parmaklarınız için teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Evet arkadaşlar e, bu oyunumuz Storybook e, dileyenler olursa alttan e, açıklama kısmında da yazarım. Örümcek mi duydum ben? Zombi mi o? Zombi ve örümcek. Mükemmel bir ikili. Neyse. Oyunun ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Ee, kısa bir saniyelik bir video izledim. Anahtar falan gördüm. Sanırım sandıkları açmak için anahtarlara ihtiyacımız olacak. Gibi gibi. Gibi gibi anladım. Ot yer misin? Ot. Ot yok bok yer misin? Onu da yemem. Şu otlar biraz değişik geldi bana. Biraz değişik bir yapıya sahip. Storybook dediği hikaye modu sanırım. Hikaye kitabı ya da. Ne yani bu oyunda amacımız hikaye kitabı bulmak Hiç sanmıyorum. Buna batmıyor değil mi? Ya bu, bu nedir arkadaşım ya? Bunlar ne yapayım ben ya? Ah. Fidanlar ağaca, ağaçlar olmana Dönmeni yurdumda ee, Yaklaşık bir 20 dakika sanırım olacak arkadaşlar e, oyunun serisi olur mu diye sorarsanız gerçekten bilmiyorum. Seri olarak çeker miyim? Eğer beğeni sayısı çok olursa çekerim. Videonun %80'i beğenilmiyor. E, görüntülenme sayısı düşük. Bunu abone sayısına veriyorum. Abone sayım düşük olduğundan dolayı e, videoların izlenme sayısı ve abone e, likelanma sayısı oldukça düşük hatta hiç yok denecek kadar az. Ee, bilmiyorum. Gerçekten e, beğenmiyorsanız e, yorumların altında yazın. Sen bu işi bırak, sen yapma bunu diyorsanız bunları yorum altında yorumda belirtebilirsiniz. Gerçekten yorumlar benim için değerlidir. Oh my god. Sanırım. Ha pardon ya benim kafa gitti iyice. valla. Pembe stick mi? Haha <laughs> çok güzel ya. Gerçekten bayanlar için değer bir şey. Hadi bir de pembe şey ver. Çalışma masası. Şaka mısın? Pembe mi lan o? İnanmıyorum. Pembe değil değil mi o? Vallahi pembe. Bu <laughs> e, modun adı ne bilmiyorum ama. Pembe çalışma masası. İyiymiş. Aa, zombi. Domuz mu o? Domuzlara, domuzlara. Gel buraya, gel buraya, gel. Pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik. Bro, bro, bro. Öleceğim mi polis mi çağırayım? Coin nereden yün çıktığı söyleniyordu ama yün çıkmadı. Evet pardon. Et çıkıyordu. Çıkmadı. Neden çıkmadı? Saçımı böyle mi yapayım? Böyle mi? Tamam tamam. Bazen saçmalayabiliyorum. Ee, elmas mı? Şaka yapıyorsun. Elmas değil değil mi o? Ya bismillah ilk şeyde elmas bulduysam çok mutlu olacağım. Akşamlar ağaca ağaç. O ne lan? Koton, yün. Hmm. At ne yapıyorsun orada? At gelir misin buraya? Yok ya elmas değil o şey. Ya oraya inmek istemiyorum. Ben ee, ben at ne yapıyorsun? Çıkar mısın oradan? Ölürsün ölür. Ya oraya inersem çıkamam bir daha. İnmeyeceğim. Hayır inmeyeceğim hayır. Benim bir amacım var bir hedefim var. İlk gün hayatta kalmak istiyorum. O yüzden bir eve ihtiyacım var. Ondan ötürü aşağıya biraz kazalım. Taş bulalım. Taş dedim ya. Alo taş çıkar mısın? Bu ne ya? toprak burası. Ya bana ne ya? Ne uğraştım? Öf. Çok sıkıcı. Chest'imi verir misin? Çalışma masama. Gidiyorum ben buradan. Beğenmedim ben burayı. Bir kanyon var diye burası benim olacak hali mi? Biraz gezelim etrafta ne var ne yok. Lay lay lay lay lay lay lay. Aa burada taş var. Oh. Düşmeseydim yine. Kömüre de ihtiyacım olacak. Ee, bu videonun ilerleyen bölümlerinde ne yaparım gerçekten bilmiyorum. Bu, bu İnşallah seri olarak çekerim. Üşenmem. Bir yerden sonra sıkılıyorum. Gerçekten. O ne? Ses duydum sanki. Of çok karanlık. Kara taş yeter sanırım. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Epeydir Minecraft oynamıyordum. Bu modun ne işe yaradığını da bilmiyorum gerçekten. Bayağı değişik şeyler var. Kredi şeyler bir bakın. Oo akşam oluyor. Biraz koyun bulup da yatak yapsaydım keşke. Işte tane koyun öldürdüm. Yatak yapmayı unuttum. Karanlığın ortasında parlar. Bu arada ben ağaç toplamadım. Of çok karanlık oldu. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Eminim siz de göremiyorsunuzdur. Allah parlaklığı arttıracağım yoksa hiçbir şey göremeyeceğim. Çok karanlık çünkü. Merhaba çocukluğumuz. Şurada mutlu insanlar olmalı. Koşan. Ne aldım ben gene? Patates, tavuk. O açlıktan ölmek üzereyim şu an. Çok açım. <sighs> Biraz şöyle gezelim. Aa kömür. İşte tam olarak bunu arıyorum. tekrar kömürden kimseye zarar gelmiyor. Ve hala neden tahta kazma kullanıyorum hiç fikrim yok. Evet şu an Ah boynum ağrıdı. Ben çıkamıyorum. Koştur, koştur, koştur, koştur, koştur, koştur, koştur, koştur, hey, koştur, koştur, hey, koştur koştur koştur. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama inşallah geliyordur. Aa inek buldum. Hayır iskeletor. Hayır hayır hayır. Ah hayır hayır. Senle savaşamam. Gerçekten savaşamam. Zırhım yok. Açlıktan ölmek üzereyim. Ağaçtan oraya geçici bir ev yapacağım hemen. Aa, örümceğe... Tamam, tamam. Sakin ol adamım. Aa, şaka yapıyorsunuz. Şaka yapıyorsun. Yürü git. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Oku, oku, oku. Üç kulhu bir elham oku oku oku. Hmm. <sighs> ha ha Creeper. Allah'ım bu nasıl bir gece? İlk gece böyle olmamalı. Hop. Haydi bakalım. Sabah olacak mı? Sabah olacak mı? Sabah olana kadar ben bir ev yapsam iyi olacak. Odunu verir misin? Dondu. Aa koyun, koyun, koyun gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Hayır lagına. İki, bir koyun daha öldüreyim. Hemen şuraya yatak yapıyorum. Uyuyorum. Sabah olmasını bekliyorum. Okey. Ayarları hemen değiştiriyorum. Hala 25. Sanırım yeterlidir. Yes. Ee, şuraya da hemen bir fırın yapacağım. Açlıktan ölmek üzere karakterim. Hmm, Pişmesini beklerken. Fidanlar ağaca, ağaçlar ormana, dönmeli yurdumda. Ne yapayım? İlk evim burası olsun bari. Aa, yarasa mı? Ne alaka lan? Ömürcek. Ömürcek. Sağ ol. Almayayım ben. Burada koyun var. Yarasa ne alaka ya? Yara... Ne bak pis yarasa. Evet tamam. Evet ilk evimizi yapalım bari. Ya bunu harita olsaydı iyiydi ya. Harita niye yapmamışlar da. Ya örümcek git işine ya. Uf, ayrıca kafam beynim zonkluyor şu an. Biliyorum arkadaşlar bu e, video biraz sıkıcı olacak. E, ev yapana kadar. O yüzden kusura bakmayın ilk video için. E, ikinci videoda umarım daha hareketli ve seri olacağı ama inanıyorum. Minecraft videosunu çekeceğim için program yaptığım için çekiyorum. Ben eğer programa dahil etmeseydim belki Minecraft videoları gelmezdi. Ya da söyleyin Minecraft videosu istemiyoruz şu videoyu çekin diyorsanız o oyun videosunu çekerim. Bana yeter ki söyleyin e, oyunu çekmekte kocunmam. İmkanlı el verdiği sürece çekerim bana güvenebilirsiniz. Şurası aslında ev yapmak için ideal. Şu eşyalarımı alıp geliyorum hemen. Gölün kenarına bir ev yapacağım. Birazdan da videoyu bitiririm zaten. Şu evimi yapayım. Küçük bir kulübe yapacağım. Tam buraya bir kulübe uygundur. Şöyle yapayım hemen. Hemen bir balta yapayım. Hemen şu ağaçları kesiyorum. Kulübem için. Keşke biraz da cam toplasaydım. Hiç aklıma gelmedi. Ben kum toplasaydım cam yapardım. Aklıma gelmedi maalesef. Hmm, sandığımdan biraz uzun olabilir oyun e, bu bölüm. Çünkü ev yapmadan o, videoyu bitirmek istemiyorum arkadaşlar. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Ama beynimde zonkluyor yani şu an. Kulaklık çok sıkıyor kulağım ee, şey kafatasımı. Şöyle biraz açarsa sanırım atlayacağım çünkü cidden kafam acıyor şu an. Umarım sesim geliyordur. Ses deneme 1, 2, 3. Tamam yapmayacağım. Evet. Şuraya. Ya bu yarası nedir ya? Peşimden geliyor. Bir şey mi ima etmeye çalışıyor? Aşkım ben senden hoşlanıyorum mu demek hiç şey anlamadım ki. Ben yani bildiğin erkeklerden değilim desem. Hı? Yani. Değilim sonuçta. Evet. Aa elma. Elma, elma, elma, elma. Tamam. Şimdi de şuraya binelim. Evet burası uygundur. Bir stek odun yapın. Geri kalanıyla da Of gider misiniz buradan? Şuradan itibaren başlıyorum. Aí Ay, ay intihar edeceğim. Of. Kal, yemin ederim kal ya. Tabi odun yetmeyecek haliyle. Hemen biraz daha odun kasalım. Gece olmadan ağaçları bitirmiş olalım. Ay çok sessiz kaldım biliyorum ama kusura bakmayın arkadaşlar. Gerçekten e, bir şey odaklanırken konuşasım gelmiyor. Diyorum. Mimarlık projesinin en önemli isminlerinden birisi Murat Köprü. Lütfen danışmaya. The Gentleman. Evet, bir ağaç katliamıyla karşı karşıyayız az önceki dozer Evet, evet devam ediyorum hızlıca hızlıca. da videoyu bitireceğim arkadaşlar. O yüzden e, hazır olun. Bunu yapacağım. İnanın bunu yapacağım. Bu kadar yeter. Beautiful. Ah. yeter. Umarım yeter. Tabi böyle boş boş harcamazsam yeter, yeter biliyorum. Evet. Sanırım tamamdır. Karar veremedim buraya ne yaptım. Cam yapacağım da. Böyle cam olmaz. Cam dedim biraz daha üstten olur. şu an. Gene karamsara düştüm. Bunu yapmak zorundayım çünkü hiçbir şey göremiyorum. Biraz daha odun kesip geliyorum. Videoda ba aldı başını gidiyor bu arada. Çok fazla zaman geçti. 20 dakika dedim yarım saat oldu herhalde. On tane de böyle oldu. Kapımız. Böyle hiç hoş olmadı yalnız. zombi. Gel. Gel Allah'ın cezası gel. Gel. Bak. Bok da çıkabilir yani. Oraya da bir cam yapayım. Ne var ulan ne var ne var ne var Allah'ım ne var ne ne ne istiyorsunuz lan? Animation'dan Hayret bir şey. Şu evin tabanında yapayım da hemen Ondan sonra videoyu bitirin arkadaşlar. Evin tavanını hoş ağacından mı yapsaydım? Açık renk daha güzel olur. Kazmayla da yerleri kazma çare değil ama ne yapayım. Müşahede tahtası yok mu bende? Ben alıp geliyorum. Baltam da kırıldı çok güzel. Of. Aksilikler aksilikler. Bak 24 tane oldu. Hemen şuradan bir balta yapayım. Ah! Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Öl ölme, ölme, ölme, ölme, ölme. Yatağa yok, ölme, ölme. Şuraya bir yatak yapsam iyi olacak ama. Ölmem değil mi? Ölmem inşallah. Ölmem değil mi? Uf. Ölüyorum az kaldı. Şu ağacı kesip geliyorum hemen. Hatamı yapar. Uyuruz ondan sonra ne olursa olur. kadar yeter herhalde. <sighs> Önünden ucuz yatır. Evet. Şimdi hemen yatağımızı koyalım ve uyuyalım. Ondan sonra da bir sonraki videoda görüşürüz. Hay senin ben zombi gibi var ya dalacağım ha. İyice de Walking Dead'e çevirdiniz ulan burayı. Of. Nihayet uyuyabildim. Ve videomuz burada sonlanıyor arkadaşlar. Ee, bu derme çatma evinde sizler ağırladım. İnşallah videomu beğenmişsiniz eğer beğendiyseniz ve devamlı gelmesini istiyorsanız videomu ve bütün videolarımı likelamayı, abone olmayı Beni izlediğiniz için teşekkür eder. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.